Maka satu kepada Kain Gome Anu kepada Kain Kusinan Sama Hari baik punya malik tika sapa Ajar muka pulau tepat pesaknya Kalau ini Kusinan wajah lagi Belum Rana remu uh, Ruh nak rapuh ni Rupa kopi hijau kau kali ada Kurih aja anak beliau nak beliau Eh, sedap kamu kata muka suruh kopi hijau lagi badak Mana kau kira Budak bagi dua anak saya Nak kata anak aku Anak mana-mana nak kata anak golok bini orang. Nak kata anak dibaca, tak kira lagi. Umur nama apa? Bagi rokok. Ada sedap saya tanya dia saya. Anak pun dia kurang ajar ni. Mana gelar, kata pokok. Eh budak, kau pergi lagi dua. Aku nak tanya mu ni. Sebab aku tak ada kelih ni. Nama apa sebenarnya? Aku nama rawai. Tahu dah lah buku jatai awal. Mokmu? Gino? Pokmu? Laki? Mumari? Laki? Nogi? Rupe? Lagi kiri kuduk diri eh. Hei, eh, tak ada bengok eh. Tanya dia tak ni, aku kecek semua dah. Dia kira budak ni, lebih kita magoh ni. Alah, eh, kena kau hidup kat sopok. Nak sama tengok ni budak ni. Budak. Kau pergi gagal rupa. Aku nak tanya mu budak. Mu nak tanya kau pergi ya. Mu nak apa sebenarnya? Aku boleh aku ayak kamu. Aku tak raja gelis lagi kucing kamu. Gurio, aku dah raja kelih kucing romo. Mu tak raja kelih kucing romo. Kucing romo. Nama kucing mana lalu hutan ni? Kalau tak ada kucing romo, aku rasa royak. Aku nama apa-apa, rana apa-apa. Kepala aku mana saya? Apa-apa ya? dia? Dia nak kelih kucing romo. Lepas tu, kita jadi kucing ni. Kita buat gomor. Kalau kita tak komoi, kita tak rakyat dia ni anak siapa? Amu jadi kucing putih. Arya, kucing hitam. Weh, jangan ngomong ngerti kekoh muka berat lah. Kau tidak dengar, cuma tahu budak. Dah pergi dulu. Muda dulu. Wow. Wow. Wow. Mengajak budak. Saya siapa saya teringgah lah. Mu nama siapa? Nama gua dia, anak siapa dia? Mengajak budak. Mula tengok kucing gomo, aku cari kucing aku yang jadi kucing gomo. Aku nak kena gara lagi. Kena kepada dia pula budak. Aku nak kena gomo gagal. Kalau tak buat lembu raga, aku rasa raja ya? sama aku. Aku mana saya? Yang tengok lembu belaga pula. Boleh bayar kita belaga ke, jangan bayar atuk kuat. Amal pada lepas SCD ni. Kau tidak ada gong. Mau jadi mau jadi lembu, mau jadi lembu jatah, biar ya? lembu tino. Kita gak ke ah, belaga dua pada tebang dulu. Mundur dulu aku. Kalau kamu dah rebuh, aku dah rayak. Nama aku. Merubuh dulu. Baru aku rayak. Oh. Ah. <laughs> Oh. Ah. Oh. mati sakit pada. Mampu sakit lah. Hmm, Merayak budak. Muna mampu. Saya tak apa pecah pala-pala dah belakang. Muna mampu budak. Aku aja rayak nama aku. Aku nak pergi. Hmm, ini. Nampak ke orang kata, dah ini kacik budak. Ke mana-mana pun. Dia kata dia tu uh, nak rayak nama dia. Dia lagi berkebuk kita. Oh, sakit pala saya. Maka kami anak serang sama. Sudah menjadi kira mereka ke dewasa. Ajar mau tu pak satu ke satu ke ayun sama lagi. Bra. budak. Kau rana kerua. Aku pomu. Aku ni rana umu. Jadi gini kami. Aku nak ayah kamu dengan cara Marilah juga kita balik berjumpa potway ke sama, Seramu. Moyak lah sasiloh dia. No boleh kamu ni kat saya lah berdiri. Rumah rumah mana aja kamu? Ha. Kata rana dia, pasti semua tuan ke Agak apa dengan beribu apa? Agak kemah dengan beribu maha? Kata gitu, kata gitu, eh, aku lah. Maka pengatur sama kalau benda kau Hari baik punya mana tiga tapak. Ah, dengan saya tomo-tomo, jermuh tepat mah kacau seramah lagi. belum. Aku lah juga bernama kemah raja selama Raja kerajaan di dalam negara kodoh dua lah juga anak pada kesilama raja Bako cakawati ramadhan titi baik bako basawan bisa bisnu bako balmai semua titi raja dewa Aku nampak lah juga anak sama Bumi mari tepat pada kali aku Aku punya tanya kok nyanyi ke dia. Aku nak siapa yang kru, aku nak ambil yang jering ni. Ah, marilah juga. Satu pada kerom yang nak sama. Kati rumah juga aku. Tak gapo dengan beribu gapo. Tak gapo dengan beribu-ribu gapo. Weku getor lah katik. Katik boleh ingat. Hati kan nak ramak. Ramak kaya tu aku. Beginilah juga Rome. Di dalam negara Kuala Dua. Sudah menjadi dosri panji keadilan. Berdara surat kak bikin pakai pareh kita para polis kalau ada di jenuh di kalau boleh apa lagi habis dengan pajak tujuh pengantin dua belas satu budak kanak kecil satu muda jangan sampai kena kum pada ulas belas satu pun jatuh pak ujah tak sabar apa nak tak kena kita tiu ima gati ganyak-ganyak tu aku kada lagi ingat gua gadi kalau kau sialah saja Oh yang kulit amor, oh yang kulit sopi Kita nak sama sudah habis dah Thank you.